dolğa dere yangşaq zadəvlar Kirista dolğa dere yangşaq zadəvlar Küçkən ülüq çalsan İnsan ağala qoyəri Üzün nəsi qızışqat Yaxı gexu ginalar Üzün nəsi qızışqat Yaxı gexu ginalar Ey xəmin qışıq min Ey öyrənirsin qışıq min Ey xəmin qışıq min Linkən xəmin qışıq min Allah Davga davga dersen hamra такой краткий а, экскурс. Арабская гармошка прибыла нам по Волге, Саратова. <clears throat> Очень крепко села у нас в низовьях Волги, по всей Калмыкии. Дошла до Дона. Сейчас это наш самый такой, наверное, э, а, неотъемлемая часть нашей культуры. Поэтому спасибо саратовским мастерам. Дай Бог им здоровья. Пусть они а, каждый год проходят апгрейд, чтобы нам оставались самые лучшие гармошки, которые у них есть. Okay. что, гитара? Гитара? Сейчас бы я хотел исполнить песню, которая родом с моего поселка Челгир. Называется «Дайвер Прочувство э, девушки том, как он ради нее был готов на все. И был у него такой э, очень наглый, такой строптивый конь. Его звали Алзен. Алзен это лысый. Çingene bere çingene legele yan kazarsın Sehine yoldan teberem bey Yan kazarsın sehine yoldan teberem bey Abin ne bansın gine Dorcun okul de köve gine Yarvanem tabalığa gine Tamana kal da betim bey Harvenem tabalığa gine Tamana kal da betim bey mi gönülle karıdasın ne karıdasın ne baba balık hanor ne diye ne söyle galeri gade baba balık hanor ne diye ne söyle gade gele de işte ben tala doğrucu nogulde köve gider baba kükü girer yala yamana kaldı be tübe baba kükü girer yala yaman kaldı be tübe Rabbina tavazunla yarsın inne karsın arsa hayatında da daveli de verdim ben. Karsın arsa hayatında da daveli de verdim ben. Arzun arzun koyardın da daveli de verdim ben. Kansam ol kadar gibi beni gelerdi yavala. Kansam malı? kadar. kalsın güne berek için güne Ligile derdin güne halıgarın gülüne gülüge derdin be Derdin güne halıgarın gülüge gülüge derdin be Göle gidile düngür güne darcına güldü köve güne Derde köyü kamalı hakika tamına kal da bedin be Derde köyü kamalı hakika tamına kal da bedin be gene la merena la ya. şişire sese gida yoldan tebere şişire sese gida yoldan tebere çıkı gene la çillik gina dorunca nogolde kave gida çarvan semenger de yaval çarvan semenger belgelen yaval çarvan semenger belgelen yaval Thank you. Калмыки, кочуя, с востока пришли. Их было так много, как в поле роса. Кибиток было много и скота. Их было так много, как в поле роса. Кибиток было много и скота. Провели степи приволжской земли, Остались навеки сыны и деды, Остались навеки сыны и деды, Потомки Чингисановской Орды, Потомки Чингисановской Орды это мы, пришедшие с джунгарской стороны. Потомки Чингисхановской Орды — это мы, пришедшие с джунгарской стороны. atraqsam ashudacagegu kunuru келдегі озаң шала дүйнөлдөн күбүк ارtax narankynlem Dürwüde torguda hoşudun dede geldi sehini ağartay Dümberi halmege mana kelen Kasade dasxada vosxiya Sertin serxadı halim gur нашего братского бурятского народа. Называется Улын Харыгы. Горной дорогой. Ahem. Сейчас песня прозвучит нашей э, любимой поэтессы Боси Сангаджиевой. На слова Боси Сангаджиевой, на, музы, на музыку э, <clears throat> народного певца внутренней Монголии и Большой Монголии. Зовут его Тенгр. Задумчивый простор жадных степей. Он, как ладони матери, Раскаленная бадья И радника прохладная струя Здесь солнцем раскаленная бадья И радника прохладная струя Здесь нет лесов, здесь нет морей весь соленый заревой простор. Я твой цветок среди других цветов. Я твой родник среди прочих родников. Я твой цветок среди тебе я отдаю. Все песни, что я спел, еще спою. Пройдут